Hola, ¿qué tal? Yo soy Gago y ustedes no. Si has escuchado el evento el próximo martes a las 3, conoces a tu Tomamura, pues que te interese este video, te invito a continuar bien. Espero que no me filmates. Muy bien, hoy es domingo. Nos encontramos aquí en la Feria de Bellas Artes. Este, vamos posteriormente a casa Batsu y por último al Curi. Así que los invito a acompañarme. Bien, aquí estamos enfrente del automercado de Noyosas, el punto de referencia que aparece en el mapa, hacia vistazo de pájaro, eh, a los alrededores ahí rápidamente. De aquí vamos a pasar por eh, la UNED, al den, por las tablas de la UNED. Así que vamos de aquella esquina a mano derecha, se pegar con cerca. papá. Llegamos con vida aquí a la esquina, así que bueno, a morirse ha dicho. Muy bien, mucha gente se ha escuchado acerca del evento, pero tiene algunas dudas. y eh, bueno, ¿de qué va? ¿De qué se trata? es más o menos despedir a las profesoras ya que ellas ya regresan a, Japón muy pronto, ya en eso es la que más pronto se va. La cuota que se ha estado los 2.000 colones, es con el propósito de pagar ese local. ¿Para qué local? Para hacer algunas actividades como son ese, un doblaje en vivo, hay disposición de equipos, va a haber este, alguna gente que va a tocar algunos instrumentos, eh, lo importante acá es llegar antes de las 3 para recibir a las servidoras ya que ellas no saben de toda la organización en sí. Nada más sacamos un tiempo para estar con ellos. Este, el, lugar, el lugar en sí es completamente libre, llevar lo que ustedes quieran, hay un restaurante ahí, ahí mismo pero pueden llevar bebidas y todo eso, lo que recolectamos, también se va a comprar un queque además de pagar el local, eh, refrescos, vamos a ver si nos alcanza ahí, en este momento tenemos un problema con lo que son las sillas, porque aparentemente nada más tienen 25 espacios, 25 sillas, pero locales eh, vamos a ver cómo hacemos para alquilar o algo parecido Bueno, aquí ya nos estamos acercando tenemos el, el rojo y quedamos acompáñame en un toque Bueno, vamos, aquí hay una actividad ya y le están corriendo aquí algo. Bueno, aquí estamos este, en el Curi, así que vamos, voy a bretear un rato. Recuerden pues, la gente, los compitas de vida haciendo tacoyaques, acompáñenme a ver si alcanzamos a ver a la gente en tarima del show